Merhaba sevgili Başaklar. Selamlar sevgili Başaklar. 2014 yılı Başak Burcu için aşk hayatında Neptün gene Neptün, biraz... evet sisler birazcık bulanıklıklar özellikle ilk derecelerde doğan Başakları biraz etkileyebilir ya da yükselen Burcu Başak'ın ilk derecelerinde olanları biraz Yani 30 Ağustos'a kadar doğan Başak evet, Burçlarında evet. sevgi ve aşk ilişkileriyle ilgili karışıklıklar evet. devam ediyor. Yani evet. Satürn ve Jüpiter'in pozisyonları aslında bazı başak Burçları analiz ve sentezi bırakıp karşıdaki kişiye eleştirmeyi biraz bırakırsa, Hı-hı. biraz daha rahat ve free bir şekilde davranırsa Hı-hı. gerçekten sevgi ilişkilerinde aktif bir döneme girecek. Aslında evet. 2015'tir Başak Burcu için. Tabii. Yani şu Jüpiter'in 2015 Ağustos'tan itibaren hareketidir Başak evet. Burcu için ciddi aşklarla evet. ilgili bir dönem. Evet. Ama elimizde gene de çocuklar hiçbir şey yok değil. <laughs> bir şeyler var. Yani karşımıza birileri çıkabilir. Özellikle, Bu Boğa burcundaki tutulma diyorum ben bir etkiliyor. Boğa burcundaki tutulma e, Nisan ayında 29 Nisan'da e, etkili olabilir. Bunun yanı sıra e, 1 Mart e, balık yeni ayı ilişkilerle ilgili yeni adımlar da e, attırabilir. Çünkü o 1 Mart'ta Jüpiter Güneş üçgeni de var. Aslında o balık yeni ayında. 1 e, Mart'ta da yapabilir evet. bunu. 18-19 Mart'ta da yapabilir. Evet. Gerçeği söylemek gerekirse. Mart ayı aşk hayatında bazı girişimler var Başak etkisi için. Eylül ayı da e, çok önemli evet, bir ilişkiler ay. ilişkiler adına önemli bir ay. Tabii 9 Eylül e, Balık burcundaki dolunay aşk hayatı ile ilgili beklenmedik olaylara sebebiyet verebiliyor. Bir de 14 Mayıs Akrep burcunda dolunay. Akrep Bunlar... Burcu Dolunay'ı ve Temmuz ayındaki 12 Temmuz'daki Oğlak Dolunay'ı da e, yine aşk ani bir aşk e, gündeme getirebilir. Aslında ee, ani aşkların, evet. sürpriz ilişkilerin çok yoğun olduğu, Hı-hı. çok beklenmedik olayların olduğu Ocak ayı mesela Venüs'ün evet, retrosu evet, yarıda evet. kalmış bir evet. ilişkinin aktifleşebileceği bir yıl. Yalnızca arkadaşlar bir an pek çok Başak Burcu'na bir yıldız haritalarından baktırmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o kadar çok aşk ve sevgiyle ilgili transit var ki bazıları gerçek anlamda çok özel ilişkiler yaşayabilirler. Bazıları ilişkilerde küçük hayal kırıklıklarıyla karşılaşabilirler. Yani birinci okulu sorumlu astroloji 2000'den danışmanlık arabilirsiniz. Demet Balcı'nın ve benim yönettiğim gruptan. Ee, bunun yanında doğum haritalarınızda bakarım ee, Neptününüz ne durumda? Evet. Eğer Neptününüz retrograde hareketteyse belki ilişkilerde bazı sorunlar yaşayacaksınız. Karışık bir yıl, Yani bazı Başak Burçları ruh evet. ikizleriyle falan karşılaşırken evet. bazı Başak Burçları da ayrılacaklar. Ama bunun evet. için harita yorumu önemli sevgiler. Hoşçakalın. Güle güle.